pode até parecer irreal. Sem engano, ser humano nasce mal. Como posso convencer este animal a viver num contrato social? Pode até parecer irreal. Sem engano, ser humano nasce mal convencer este animal a viver num contrato social. que certeza. O indivíduo acuado no clã sente o medo da morte, pede Leviatã. O homem inveja o que o outro come. O homem inveja o que o outro consome. O homem inveja, mata mesmo sem ter fome. O homem é guerra, o homem é o lobo do homem. O homem inveja o que o outro come. O homem inveja o que o outro consome. O homem inveja, mata mesmo sem ter fome. O homem é guerra, o homem é o lobo do homem. pode até parecer irreal. Sem engano, ser humano nasce mal. Como posso convencer este animal a viver num contrato social? Pode até parecer irreal. Sem engano, ser humano nasce mal. Como posso convencer este animal a viver num contrato social? pé de Leviatã. Neste estado de natureza, a morte é muito mais que certeza. O indivíduo acuado no clã sente o medo da morte. inveja o que o outro come. O homem inveja o que o outro consome. O homem inveja mata mesmo sem ter fome. O homem é guerra, o homem é o lobo do homem. O homem inveja o que o outro come. O homem inveja o que o outro consome. O homem inveja, mata mesmo sem ter fome. O homem é guerra, o homem é o lobo do ouro.